show. Добро пожаловать на эм, э, еженедельный эфир о Хопонопона. И э, сегодня мы с вами будем говорить об инструментах. А, инструменты очень важны, потому что хоупонопона а, само по себе а, это всего лишь слово по коррекции, да, корректирую ситуацию. И сегодня мы с вами будем разговаривать о депрессии и меланхолии. Это важные вещи, и очень многие люди, когда они говорят, что у них там пропало настроение и так, и так далее, они употребляют слово депрессия. Но я очень хочу вас предупредить, пожалуйста, не делайте этого, потому что вы кликаете на себя беду. Вот. Вместо этого у человека меланхолия, а, настроение упало и так далее, да, но ни в коем случае не депрессия. Депрессия – это очень сложная вещь, а, с которой очень тяжело вылезти. А если у вас настроение сейчас вот такое, потом такое, а потом обратно такое, это совершенно не депрессия. Депрессия – это когда очень много наваливается на человека, и он может годами сидеть в этой ситуации. И э, не только в этой ситуации, а вообще в этом состоянии, да, а, причин очень много. А, врачи могут вам сказать, потому что вот это, потому что то и так далее. Вот. И, а, как всегда, в основном психотерапевты выписывают там, там, лекарства и так далее, антидепрессанты какие-то, да, которые могут вас, э, ну, просто, скажем так, гасить какие-то участки, то есть химические процессы в вашем теле происходят. Человеку кажется, хоть чуть-чуть это помогает, но на самом деле это не совсем помогает, потому что в любом случае вы как бы живете, не живете живете, а существуете под действием этих таблеток, да. И а, очень важно понимать, хочешь ты вылезти из этого или не хочешь, потому что многие выбирают просто сидеть и ждать, когда это кончится. Но поймите а, правильно, да, терпение это такая роскошь в наше время, да, все должно быть быстро, все должно быть хорошо, все должно э, как бы двигаться, да. Вот. А тут э, терпеть. Поэтому а, терпеть это значит, э, скажем так, по-другому, страдать и ждать. Да? Зачем страдать и ждать, если есть э, какие-то другие выходы? А, у кого э, депрессивное состояние э, очень долгое время, и кто уже пробовал антидепрессанты и так далее, они знают, что а, очень много а, в депрессии а, сопутствующих моментов, да, а, может быть состояние а, фрустрации, состояние страхов, да, и так далее. А, я вам сегодня буду рассказывать с позиции того, что а, я вижу на просмотрах, на просмотрах тонких планов, Э, и эта информация только для того, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. И а, если честно, а, буду говорить такую информацию, которая, может, так сказать, для многих за пределами а, ситуации. Я не просто вам это рассказываю, а для того, чтобы вы поняли и использовали те вещи, о которых, э, как, как из этого вылезти и что может вам помочь э, в этой ситуации. Но опять, я хочу, чтобы вы э, не воспринимали это как аксиому, это только предложение, это только мой опыт, я вам другого не могу рассказать, не могу навязать. Вот, все, что, вы, все, что вам нравится, берите, а остальное выкидывайте, вот и все. Э, я благодарю за то, что вы э, в комментариях начали уже очищение. Это замечательно. Э, поэтому вспомните и Хлякова Хюлена. та история, которую вы все прочитали, да, про Джо Витали. Джо Витали написал эту историю про Хлякова Хюлена который работал в клинике с людьми, с криминально больными людьми, да, которые сделали ужасные вещи. Основная масса этих преступников страдала расстройствами, психическими расстройствами и, конечно же, депрессия, то есть присутствовало и самоедство. А, причины, если начнете копаться в интернете, вы увидите очень много всего того, что а, люди рассказывают уже, как бы врачи рассказывают, психологи, психиатры рассказывают о том, что, а, например, а, депрессия может произойти от того, что произошел какой-то внутренний конфликт, да, и человек уже погружается в себя, потому что он не может вырулить из этого. Или наоборот, внешний конфликт. Человека обидели, и все пошло, пошло, пошло и по-другому. На самом деле, если посмотреть с точки зрения Хопонопона, я вам говорю, с, э, со стажем Хопонопона э, э, в 13 лет, и я не просто так говорю какие-то вещи, потому что эм, если посмотреть, может быть, это и бурда для кого-то, да, но у меня в два высших образованиях, и помимо этого э, у меня слишком много регалий для того, чтобы э, сказать, что я не знаю, что я говорю, поэтому опять я э, напоминаю о том, что то, что я скажу, берите все, что вам нравится, а остальное выкидывайте. Я не, не пытаюсь кого-то пере, переубедить, да, я знаю, что очень много э, хоупонопона занимаются психологи, я очень рада этому, потому что это мои коллеги, это одно из моих <laughs> образований, вот, и э, я рада, что они используют процесс хоупонопона в их э, ситуации, потому что <clears throat> они знают, что это намного лучше и, э, и для них, и для их э, пациентов. Вот. А, причиной всех этих а, проблем, а, согласно Морнину Ломако Семен, является а, воспоминания. Вот на самом деле, если так посмотреть, я сейчас буду рисовать здесь, надеюсь, будет видно. Вот. Сегодня я такую доску нашла в своем офисе. А, мы вот эту причину, то есть все наши вот эти вот как бы а, Э, загогулины в нашем а, поведении, в нашем состоянии внутреннем, мы видим на поверхности, это, это депрессия, да? вот. А то, что вызывает депрессию, находится совершенно далеко, глубоко. То есть кто-то пытается залезть, ну, например, психологи начинают залазить в подсознание, что-то ковырять и так далее. На самом деле это запредельно, очень, очень глубоко, э, у нас очень много воспоминаний, которые складываются, ну, скажем так, вот в такие горки, вот, и это все слоями, слоями и слоями а, может а, э, оказывать, оказывать э, влияние на человека, который... упс который, э, который страдает э, депрессией. Помимо этого, так, я нарисовала, все увидели, да, потому что мне нужна доска, я еще нарисую. Помимо этого, а, причины, э, ну, представьте, одно дело воспоминания, да, и эти воспоминания вызывают ужасные вещи. А, например, те вещи, которые я сейчас нарисую, я с ними сталкиваюсь на просмотрах тонкого плана. А, к сожалению, депрессия – это та вещь, которую я достаточно часто вижу, очищаюсь. И сейчас, на данный момент, э, я работаю э, с воспоминаниями, со своими собственными воспоминаниями, э, потому что в моем опыте два человека, которые страдают депрессией, поэтому я это делаю. Это мои воспоминания, да. Если я собираюсь Э, если я собираюсь принимать стопроцентную ответственность на себя, если я беру эту ответственность, я э, делаю очищение. С чем я делаю очищение? С воспоминаниями или же, по-другому можно сказать, с моим опытом. Я не могу изменить э, поведение этого человека, я могу изменить воспоминания во мне, то есть нейтрализовать. И с помощью Хоупанапона я это делаю очень замечательно я подаю петицию постоянно а, для того, чтобы а, коррекция произошла во мне. Стирается с меня, стирается с этого человека. И у меня очень хорошие а, результаты в этом плане. Поэтому то, что я вам рассказываю, вы пробуйте на себе, и вы сами для себя принимаете решение как это для вас работает, да, э, но я вам скажу, что за 13 э, лет работы э, с Хоупонопона результат очень хороший. Смотрите, опять я вам хочу напомнить о том, что либо мы сидим, и э, занимаемся тем, что вроде бы как все, все и так положено, потому что человек в депрессивном состоянии, он привыкает к этому состоянию и начинает думать, что вот так вот так и должно быть. Да? на самом деле так не должно быть, потому что если человеку плохо, зачем ему жить в этой боли, да? А, и Хоупонопона позволяет убрать эти воспоминания точно так же, как я вам стерла сейчас вот все с этой доски, потому что когда э, воспоминания э, стираются, да, человек уже не может испытывать эту, эту депрессию, он не может испытывать меланхолию и так далее. Я сама по характеру меланхолик, и до Хопунопона нет-нет, так я сваливалась в эти ямы меланхолические и так далее, да, это не значит, что я там пребывала постоянно, да, но а, где-то 70% моего времени я там была, и с Хоупонопона сейчас у меня, э, вот мое личное изменение, у меня нет времени на том, чтобы э, сидеть и и переживать, и, и в меланхолии в какой-то пребывать, да, расстраиваться тогда. У меня на это нет времени. То есть можно так сказать, что 95% у меня хорошее настроение, потому что э, моя жизнь так Создатель так ее настроил, что я постоянно в очищении, и поэтому как бы я чищусь, и мне некогда переживать. Вот. А, значит, а, рассказываю то, что я вижу на просмотрах тонкого плана. Смотрите. Человека видно? У вас у всех есть э, аура. Аура, энергетика человека и так далее. Дело в том, что когда а, у человека есть депрессия, э, он страдает депрессией, там еще и помогают, то есть через, воспом... через воспоминания начинают, ну, скажем так, притягиваться, скажем так, не то что инородные элементы, а то, что в вас внутри, да. И обычно на тонком плане у человека, который страдает э, каким-то расстройством, депрессией, есть вот такие вот загогуленные точки, это, а, э, это по-другому люди или сущности нерукотворные. Я уж не буду вас пугать сейчас, да, но иногда эти сущности достигают вот таких вот больших размеров, выше человека и так далее. То есть э, эти очень тяжелые вещи. И если вы психолог и занимаетесь депрессивными какими-то расстройствами, примите этого внимания. Вы разговариваете не с человеком, а вы разговариваете с этой штукой. Потому что э, этот Э, эти э, элементы, да, сущности и так далее, они просто сосут энергию и заставляют человека просто отдавать. Поэтому человек, который страдает депрессией, он больше всего чувствует себя, ну, скажем так, более-менее, когда он боится, переживает и так далее. Почему? Потому что он привыкает. А зачем эти страхи эмоциональные и фрустрации? Это все нужно вот этой штуке. Поэтому жрут вас не только изнутри и снаружи тоже таким образом, да, то есть э, но ну, это чисто визуально, но на самом деле это все внутри происходит. Я не знаю, как это еще объяснить. Вот. Поэтому здесь самое главное, э, нужно сделать так, чтобы вот эта вот сущность отошла, вот эти вот отвалились, и тогда у человека наступает мир спокойствия и так далее. Ощущение, как будто ты освободился. На самом деле это как, вот знаете, как, как паразиты засели на тебя, жрут, жрут, жрут, да, и... Э, от этого тебе лучше не становится, да? А, потому что нет-нет, они тебя отпускают на какое-то время, то есть тебе кажется, что это такое вот э, небольшое улучшение на какое-то время происходит, потом хуба. И что происходит с сознанием тогда, да? А, тонкое, тонкое тело, Ой, не знаю, вот как мне вот эти вот вещи рассказывать вам, да, потому что название-то я толком не знаю, видеть вижу, понимаю, но не, э, не понимаю, <laughs> как рассказать. Ну ладно, буду рассказывать коряво, но чтобы донести э, смысл. В то время, когда у человека депрессия, он как будто живет между двумя-тремя мирами. Он, получается, поделен на 3-4 части. Вот. И поэтому от того, что нету этой целостности, то есть человек не может понять, как собрать себя в кучу, получается, он таким образом еще и страдает. То есть те двери, которые открыты, и куда сознание пошло, подсознание пошло, да, лучше их закрыть, потому что это нездоровый интерес да, а, нашего подсознания. А подсознание, это у них и пили, он лезет во все дыры. Вот, поэтому Хоупонопона делает так, чтобы вот эти все, а, скажем так, двери, в которые не нужно входить, мы не войдем. Я буду рассказывать о тех инструментах, которые физические, да, которые вы можете увидеть, которые вы можете почувствовать. О ментальных я очень мало еще говорила, и они э, как бы сложнее для понимания, и я все еще как бы очищаюсь на то, что, чтобы э, как бы объяснить это правильно. Вот. Э, пока это не, не приходит, наверное, создатель еще не хочет, чтобы это как бы выносили. Но а, физически, э, физические инструменты, они намного легче для сознания и для понимания, потому что у нас все так устроено, что мы доверяем тому, что видим. Да, поэтому все эти инструменты, о которых я говорю, они, в принципе, в физической форме. Первое – это то, что мы с вами рассматривали в предыдущих, на, на предыдущих двух неделях. Это синяя солнечная вода. Смотрите, а, человек, э, который страдает депрессией, да, у него обезвоживание происходит намного, намного быстрее, чем у нас, у нормальных, скажем так, людей, у здоровых. Поэтому человек, который страдает депрессией, он может пить, пить и пить. А, другая форма Пить почему? Потому что не хватает ощущения, как будто у тебя вообще конкретно не хватает э, влаги. Да? А, другая форма, это наоборот, они засыхают и перестают вообще пить. Да? Вот. Но э, это, это, конечно, сложно. А, есть еще э, момент. Вы страдаете депрессией, кто будет чистить? Ну-ка, ответьте мне если вы страдаете депрессией? Кто будет чистить? Я, да, то есть вы. То есть я принимаю стопроцентную ответственность за все то, что происходит внутри себя. Если вы более-менее э, здоровый человек, но рядом с вами присутствует человек, который э, страдает депрессией, и вы видите его, э, вы кому эту синюю солнечную воду будете давать? Ему или себе? Вот здесь самое, самое важное это понять. Итак, вы здоровый, рядом человек, который страдает депрессией. Кому вы будете давать эту синюю солнечную воду? Себе опять, понятно? Не, это не, не так, что там дочка заболела, так, теперь на тебе синяя солнечная вода. Не надо, не надо это делать. Все в себе происходит. Если это воспоминание сотрется в вас, сотрется и в вашей дочке, сотрется и в вашем сыне, сотрется и в ваших родственниках и так далее. Вот. Это, это самый главный канон, Э, Хоупонопона, который нужно понять и который описан 30 раз в э, статье «Кто всем управляет». Э, на сайте, где у нас регистрация идут, там есть эта статья. Еще раз прочитайте, еще раз внимите, пожалуйста, потому что эта статья, я понимаю, она очень тяжелая для восприятия, поэтому стоит возвращаться к ней снова и снова прочитать и снова себе напомнить, кто это должен делать. Потому что обычно у нас сразу ментально что происходит? мы пытаемся, мы сразу, особенно мамы, мы же мамы, э, совсем сумасшедшие родители, да, мы сразу пытаемся бежать и кому-то э, дать и так далее. То есть у нас тенденция такая внутренняя, что мы хотим помочь кому-то, да, вот. В Хоупонапона все наоборот, то есть помогай себе. Если у того человека депрессия, значит я пью. 2 литра мало, значит надо еще больше. Я пью, а не он. Если у человека того возникнет э, вдохновение, и он скажет, слушай, мам, дай мне, пожалуйста, воду, что-то ты пьешь там, да? Тогда, пожалуйста, так сами про это не говорите. Не надо заставлять этого человека делать что-либо. Вы делаете. Я таким образом работаю, и хлякал таким образом работаю. Вы представляете, если и бы подходил каждому а, э, заключенному в больнице, да, и говорил, ну-ка напей воду. Так это вообще, во-первых, насмех подняли бы, во-вторых, наша логика, наше сознание, да там вообще бы как бы а, ничего не получилось. Все в себе, все внутри. Дальше, а, что я хочу сказать. А, депрессия такая штука, что она заразная. Да? Если вы сами замечаете, если у человека плохое настроение – то, скорее всего, вы к нему не подойдете. Вы подойдете к тому, у кого хорошее настроение, потому что у нас внутренне, так, мы так созданы, мы идем только на радость, на счастье, на э, хорошее настроение, на позитив. Мы идем к этому. Поэтому мы, э, это, в, нас такой механизм заложен, что мы не хотим идти к тому, кто там плачет, э, кому плохо и так далее мы это делаем, как бы, это, это настолько, если Бог – это любовь, да, то мы всегда пытаемся идти на что-то, что-то, что воспроизводит любовь, а не на то, что производит там негатив и так далее. Вы же не подойдете на улице к какому-то кричащему э, человеку, который там излагает э, какими-то э, изречениями, все это негативно, громко и так, и так далее. Вы к такому человеку не пойдете, потому что у вас будет отторжение такое. Я помню, что когда я сама э, приехала э, в Америку, э, познакомилась с Хоупонопоном, у меня тогда еще не было ни работы, ничего. Я устроилась в дом э, няней, э, в большой дом. Э, он был похож на... Э, дом Санта-Барбары, э, если вы смотрели этот фильм, да, и вот этот дом здоровый, когда туда заходила, а, там такая депрессия была, там, знаете, там все в стенах, это все, все настолько, во-первых, дом такой антиквариат конкретный, да, и а, все внутри, да. Оказывается, потом уже выясняется, что а, мама семейства, она очень страдает эти, этой депрессией, и все вокруг настолько пропитано ей, что меня оттуда стало выкидывать просто. Я иду на работу нехотя, я ухожу оттуда быстрее, только ноги собираю и быстрее убегаю, да, вот. Я стала использовать процесс Хоупонопона к тому, что я испытываю, то есть я понимаю, что это не э, я, да, а это вот мой опыт, мой опыт того, что э, депрессия, депрессия у этих людей, депрессию у этого дома, там все, там все настолько было плохо, Хотя внешне кажется, что все так благополучно, а очень богатая семья, да, у них все есть, вот. Но в этом доме, ну, совершенно никто не... На, на протяжении всего времени, пока я там работала, я работала там два месяца, там люди приходили, и они не хотели, не хотели находиться в этом. То есть зашли и вышли, зашли и вышли, все, никаких больше контактов. Вот. И э, когда я стала использовать процесс хоупунопона, стала э, очищать э, все эти вещи, которые я вижу, э, было очень тяжело. Получается, как бы раз у них депрессия, значит, она моя, потому что я ее тоже испытываю, да, вот. И когда ты чистишь это внутри себя, очищение происходит внутри тебя, что-то меняется. И э, через два месяца мне предлагают другую работу, которая очень позитивная, очень хорошая и так далее. То есть я очень даже с радостью оттуда ушла. Вот. А у этой семьи после э, меня а, более-менее наладились отношения мамы и детей, хотя очень сильно э, фанило это, да. Но опять, э, я только всего, э, я, я же не говорила, так, давай, ты вот со своими детьми, давай эти отношения. Этого я не делала, все, что я делала, я очищала внутри себя. Вот, и э, самое главное, что создатель сделал так, что раз ты здесь, раз ты очищаешься, тебя раз и переносят в, то, в другое место, где ты более нужен. Там я уже, скажем так, отработала все то, что я могла. Вот. А, итак, синяя солнечная вода. Не забываем, постоянно пьем. Второе, из ментальных инструментов. Опять, а, я люблю тебя, я благодарю тебя. И физический инструмент, который я хотела вам показать, это карта времени у а, Камали и Хлякова на сайте а, по продукции Хопонопона написано про эту карту. Инструмент очищения самопознания «Я через Хопонопона». Она помогает расчистить воспоминания в подсознании, которые а, проецируют в нашу жизнь нехватку времени, переутомление от любого вида деятельности, торопливые, торопливые отношения торопливое отношение к жизни, и невозможность стабильности каждого дня. Инструмент позволяет вернуться в состояние здесь и сейчас. А, я не могу изменить это э, описание. То есть они так сказали, все. Я вам рассказываю из а, своего опыта работы с этой картой, и мне очень это помогло. Во-первых, а, опять если э, со стороны посмотреть, у меня нет депрессии, но есть два человека, которые мне об этом все время говорят, да, и а, поскольку один человек, он спать не может уже полгода, он не спит, у него уже расстройство идет сильно. У, у другого а, а, просто депрессия с огромным количеством страхов, да. То есть опять я это воспринимаю Э, не то, что я виновата в том, что они вот такие, да, а в том, что э, это в моем опыте, значит, я испытываю это э, воспоминание, и я должна э, очищать это воспоминание. Это очень важно, очень важно. И э, если вы не уберете это себя, эти люди не имеют никакого шанса, потому что э, они так и будут сидеть, да, они в упор не знают про хопу пона Понимаете? Я слежу только за собой, за своими эмоциями, за своими ощущениями, за своим опытом того, как я их вижу. Я никак не могу увидеть их в полностью здоровыми или полностью счастливыми, да, то есть почему я это не могу сделать? Потому что во мне воспоминания не дают это увидеть, <clears throat> вот, и э, в этом плане есть пассивный инструмент – Э, время. То есть я вам говорила, что когда в состоянии депрессии у человека происходит, что он находится между несколькими слоями, да, то есть потерянный такой, э, вот, э, который как бы эти слои не дают человеку собраться в кучу, потому что опять эти воспоминания, которые я вам рисовала, то есть мы видим с вами это, это депрессия, а вот эти воспоминания, они нет-нет, да, что-то прокручивать их, их миллиарды. Они могут идти с прошлой жизни, с позапрошлой жизни и так далее, до самого начала основания мира. Поэтому без разницы, э, что где началось, главное, что у нас есть состояние сейчас, да, и в состоянии сейчас я хочу испытывать положительное все, да, я хочу испытывать любовь, и я хочу смотреть на человека глазами любви. Если я этого не делаю, значит, во мне это воспоминание не дает мне это сделать. И вот есть пассивный инструмент, карта времени, как его использовать. Например, но поскольку я использовала а, относительно другого человека, да, не, и поймите правильно эту фразу, да, я испыт, э, очищаю свои же воспоминания, свой опыт, а не тех людей, понятно? То есть я не работаю над теми, я не чищу их, я чищу себя. Это важный момент, поэтому не надо говорить, я, я чищу этого, я чищу того. Не, не бывает такого. Все происходит внутри. Вы не манипуляторы. Эм, в Хоупонопона вообще манипуляция, вы чистите только э, внутри себя. Вот. Что можно сделать в этом плане, если, если, если у вас... Ну, давайте сначала вот этот вот момент. Если вы испытываете других людей вот, вот в таком плане, вот, пишите а, на бумажке имена этих людей да, кого я, кого я испытываю и так далее. И а, на этой же бумажке можно написать, какие, ну, если есть желание такое, да, а, написать, ну, например, я недовольна собой, я, я самоедством занимаюсь и так далее. То есть в состоянии здесь и сейчас я в раздраве, я в разных временных э, поясах, скажем так, я, я в разных... Э, Э, скажу разная весовая категория для того, чтобы как бы сложить всю эту идентификацию мою в кучу, да. Это вы можете записать на листочке, положить эту карту, это делается дома, не надо таскать за собой все время, да, вот, и положите в то место, в которое, ну, чтобы никто не трогал, то есть карта должна соприкасаться у вас с этим списком, положите ее куда-нибудь и забудьте, и забудьте, не надо ее таскать за собой. Если у вас есть уже какие-то, ну, например, история болезни и так далее, да, э, этого человека, то я бы очень рекомендовала вот такой картой просто проводить просто проводить по информации, которая заложена в вашей карте, э, амбулаторной карте или там какой э, медицинской карте. Вот таким вот образом. То же самое, вот у меня нету показать свидетельство о рождении, свидетельство о рождении э, можно сделать. Почему свидетельство о рождении? Потому что зачастую у депрессников, у людей, которые э, страдают депрессиями, имя неправильное, понимаете? Человек может мучиться всю жизнь только потому, что родители назвали его неверно. Поэтому, когда это не значит, что вы идете и меняете свое имя сразу на э, там меня теперь, меня зовут Гуля, а теперь меня будут звать Маша, да? Нет, все это происходит на тонком плане, поэтому карточка очень-очень подойдет под это, да? То есть тоже так же проводите по а, Э, свидетельство о рождении, по, паспортно, по паспортам, то есть в таком плане, со всеми документами, потому что легальность, то есть юридическое ваше имя, э, оно оказывает огромное влияние на вас и на общество, да, то есть воспоминания заложены там, вот, э, и у нас есть да, по-моему, в клубе есть у нас э, в эксклюзиве, есть видео Хлякла Хюлена, которая рассказывает ситуацию, когда девочку называют неверно, и э, баб, единственный ребенок в семье, который э, э, <clears throat> любим с обоих сторон, и они решают его назвать совершенно другим именем. Если вам интересно, пройдите в клуб, там много, там целый клондайк этой информации, да, пожалуйста, войдите, почитайте, посмотрите, это все интересно, но это вам поможет, потому что вы будете все, все то, что э, вы изучаете, применять для своей ситуации и вылазить из этого состояния, потому что это, это важно быть здоровым, хорошим, вы не думаете, что создатель вас сотворил говорил, э, чтобы вы мучились, да, нет такого, какой родитель захочет, чтобы ваш ребенок мучился, да, э, однозначно нету таких родителей, нормальных родителей, да, вот, поэтому вот такие вот пассивные вещи можно э, положил, оставил другой карточкой, раз, э, прошу. Это самые пассивные, самые легкие. Но нужно это делать каждый день, поймите. Не пойдет, что так, вот я вспомнила, я сейчас это делаю. Нет, это нужно делать каждый день. Пусть это как-то странно выглядит, да? Вам-то какая разница, как это выглядит? Вот вам-то какая разница, как это выглядит? Странно, не странно, да? Если вы знаете, что процесс очищения происходит в любом случае, да? Потом, вы потом уже через какое-то время будете видеть это. Вот. А, смотрите, э, если э, процесс э, вы, вы начинаете работать, то один слой сотрется, то потом уходит другой слой и так далее. То есть в такой в, в слойной ситуации можно как бы то одно, то другое, то третье и так далее. Вот. Поэтому очень здорово, что э, есть такие инструменты, и изначально их не было, они появились. И э, я, э, у меня с помощью этой карты времени, еще по, помимо того, что э, депрессия, меланхолия и так далее, я вообще э, торопливая, я, я не люблю терпеть, я не, не могу, мне все надо прямо сейчас вот, и а, этот а, процесс работы с картой, пусть он и пассивный, но он очень мне помог э, как бы растянуть <laughs> мое время. У меня такое ощущение, как что время растянулось для меня специально, чтобы я успевала, потому что я практически, я постоянно кручусь, постоянно работы, я люблю работать, вот, и мне хочется успеть много за один день. Вот, вот такие вот вещи. На этом я заканчиваю, пожалуйста, Э, э, присоединяйтесь э, к следующему эфиру и будем общаться в Хупунепона. До свидания. Cool TV show.